んにちは現代のもののけ姫ことまこです前々回くらいの動画で、えー、敵弁のやり方ね、えー、お尻どうやってうんち出すのかとかうんちの管理の方法の動画を配信した一番最後の時に うんち人体実験をしたのでぜひお楽しみにしていてくださいというお話をしてましたがちょっと期間が空いちゃったんですけどもその実験のお話をしていこうと思います、えー、ま結論から言うと皆さんご存知な方がいるかどうか分かりませんがこのコロプラストさんから出てるアナルプラグっていうものがあるんですねもう商品名がそうなんですけどアナルプラグというもの、まあ、これは何なのかというと 要はうんちが漏れちゃう人のための線お尻の線だと思っていただければ、まあ、女性だとタンポンとかありますけどそのタンポンのおお尻の穴バージョンと思っていただければいいのかなというふうに思います。で、えーまあ、この存在を知ったのはバリバラでそのおしもの会っていうのがあったんですけどそのおしもの会で教えてもらったので 私も使ってみたいなと思っていつも行ってる泌尿器さんの方で取り寄せしてもらいましたまず中身開けていきたいと思います使い方からやっていきますかねこんな感じで、えー、小袋になってるんですがはい開けていきます開けると中からこういうものが出てきますこういったものねこういったものが出てきますで これをお尻の穴に入れていくわけですまたこの子を使っていきたいと思いますがこれに、えー、ワセリンとかあその潤滑剤を塗ってここお尻の穴なのでこのお尻の穴に普通にポンと指でこうちょっと座薬入れる時みたいにねポンと入れますこんな感じでいいんですだからお尻の穴から出てるのはこの紐だけで、えー、入り口のすぐ近くにこの子が行く感じなんですが フィルムちょっとあるんですけどこのフィルムが溶けて中でこう器状態ちょっとこれ広げられないのであれなんですけどこのお尻の中にこんな感じで器状態でこれが広がるんですでこれでうんちを漏れないようにキャッチしてくれるっていうものにアナルプラグになりますで、えーと、と本来このアナルプラグなんですが固形弁の対応っていう風に 商品説明には書いてあるんですがやっぱり、まあ、私とか漏れやすい人ってどっちかっていうと緩い便があ耐えれるかどうかだと思うのでそれの人体実験をしましたなので基本的に製品商品名ではあ推奨してないというかあそういうものだと思って、え聞いていただければと思うんですけどまずこちらを入れまして で二郎系ラーメンを食べに行きましたでニンニクも増したし生姜も増したしで結構スープもいっぱい食べてまあでもそのラーメンだけだと、まあ、もしかしたら爆発しないかなと思ったのでその後にあのザバスのココア味ザバスのココア味っていうのは私もう過去100%爆発してたものなので もうそれをラーメン食べた後に飲みましたでそれがま夕ご飯だったんですねで私大体爆発するってなると食後3時間後くらいにちょっとお腹がギュルギュルしたりなんか変な汗みたいなのがかえてきて書いてきてああやばいうんち出るかもっていうのがなんとなくわかるので、えーと、それをまずベッドの上で <laughs> 待つことにしましたこれが刺さったままねで、まあ、夜9時くらい9時10時くらいにお腹がギュルギュル ってなってあやばいこれは来たぞって思ったけど実験だからトイレには行きませんでうわーすごいなんかムズムズするムズムズするっていう中で収まるまでえっ、ー、とそのままでいましたでまあある程度そのギュルギュルが収まったなって思って一応そのパンツに尿取りパッドをこう敷いてたのでちょっとお尻の方に手を当てても漏れてなかったんですあ 折れてないって思ってすごいって思ってただあ私の場合も結構あったんですけど夜飲み会に行って、えー、寝る前うんちしたとしても寝てる間にもう第2波とか第3波が来る時もあるんですよねだからとこのまま我慢我慢しててか出さずに朝まで寝たらこの子はどうなるんだろうなっていう実験をまたそのまましましただから きっとお腹の下の方にはもううんちっちがいるんだけどそのまま寝てで朝8時頃かな起きた時に、えー、パンツを見た時は尿取りパッドに少し、えー、ちょっとうんちがついてるみたいな感じまあ実際これってこう何ていうのガーゼみたいな素材なので、まあ、ちょっとあまり綺麗な話ではないけどこうししょんでくるしょんでくる しょんでくるは方言かな染みてくる要はこううんちの汁とかそういうねあの水っぽいものがこう染みてきてでその染みた液が尿取りパッドについてるっていう感じなので物自体は出てきてはなかったんですよねでだからそんなになんかめっちゃ臭いっていうわけでもないし ある程度そのりパッドの脱臭機能でなんとなくやり過ごせるくらいの匂いだったんですでトイレに行って外す時はこうカップ状になってるのでちょっと横から指を入れてあげて、えー、とそのカップを潰して引き出すと普通に取れてきましたで線になってたから取った瞬間やっぱり溜まってたうんちは出るし、まあ、ちょっと気をつけなきゃいけないなって思ったのが実際は 出たいと思ってるうんちを止めてるわけだから結構お腹の中にガスが溜まりますなのでこのアナルプラグを取った後のトイレっていうのはちょっと長めにいて、えー、ガスとかあそういうのを出さなきゃいけないなって思いましたであれ私もある程度こう体を動かしてみたりお腹さすってみたりもいいかなって思って、えーと車椅子に乗りを乗り移って 洗面台にちょっと前かがみになった時になんか残りのなんか残みたいなのがそんなにいっぱいじゃなかったけど出ちゃったっていう失敗があったので本当にまあ私の場合すごくね長くとどめておいたからっていうのもあるんですがこれを取った後の処理っていうのはちょっと長い時間あるかな長時間つけてた場合はっていうふうに思いました。 まあ、でもこれをしてるとうんちを漏らすことはないって私は思います、まあ、相当量溜まってたらわからないけどでも基本的には、まあ、私は毎日一応うんちは出すタイプででその下す時はやっぱその時の食べ物とか飲み物で下しちゃうので基本的にはそんなにこう2日3日溜まったうんちが出るわけではないんですけど、まあ、ただやっぱりこれがあるおかげで私飲み会もう怖くないかもって思いました 好きなもの食べれるかもしれないまあ寝る前とか不安な時にこれを入れといたら寝てる時のうんち爆発っていうのもないなって思って是非やってほしい本当にすごいなんでこんな有名じゃないんだろうこのアナルプラグって思うほどにめちゃくちゃこの排便うんち爆発心配で好きなもの食べれない飲み会怖いっていう人は 絶対やった方がいいと思いますでただ、えー、保険適用にはなってないらしいんですなので実費で購入になりますで私の言ってた泌尿器さんの場合は1箱売りで買ってくださいって言われて20個入りで6200円でした正直高いけど私の場合は頻繁に使うわけじゃなくそういう飲み会とか あ絶対この時は爆発したくないなっていう時に、えー、使いたいと思うので、まあ、1年間か2年間かでそんくらいかけて、えー、使い切るんじゃないかなと思うので本当に出会えてよかったですもう本当に教えていただいたねおはゆこさんには感謝感謝しかありませんなので皆さんもちょっとうっぴっぴ悩んで食べれ食べたいもの食べれないとかお酒飲めないっていう方は チャレンジしてみてくださいでも絶対ねちょっと一応、まあ、おむつまでってわけはいかないけどりパッドみたいなパッドはお尻に一応敷いておいた方がいいかなと思うのでやってみたいなやった感想などねこの動画のコメント欄とかに是非いただけたらと思います。はい、ということで今回はねこのアナルプラグの紹介でした。 いや本当にコロプラストさんこういう素敵なものを作っていただいて <laughs> ありがとうございます。はい、ということでこの動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。